Salam, əziz izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Bugün sizə sobada ləzzətli bir toyuq yeməyini hazırlayacağam. Bunun üçün toyuq götürürük, yuyub e, səliqə ilə hissələrə bölürük. Sonra bir xörək qaşığı tomat pastası, zövqə görə qırmızı pul biber, sarı kök, duz əlavə eləyirik. Bir qədər su əlavə eləyib yaxşıca qarışdırırıq. hazırladığımız sousdan toyuğa çəkirik. Toyuq hissələrini sousla çəkdikdən sonra bir müddət saxlayırıq ki, özünü tutsun. 3-4 orta böyüklükdə kartof götürüb bu böyüklükdə hissəyə bölürük. Duzluyub sarıkökləyirik və duz, sarıkök. Sarıkök əlavə etdikdən sonra qarışdırırıq. Bir sıra kartof düzürük. Sonra toyuq ətlərini düzürük. Baş soğan götürürük və xırda kubik şəklində doğrayırıq və toyuğu düzdükdən sonra üzərinə əlavə edirik. Rəqəmlərdə görə şirin biberləri üzürük. Daha sonra acı biberlərimizi də zövqə görə yerləşdiririk. Kartoflarımızı yerləşdiririk. sonra mən yağ əlavə eləyirəm, ərinmiş yağı, 2 stəkan su. Və sobamızda 190 e, dərəcəli e, temperaturda 45-50 dəqiqə müddətində bişməyə qoyuruq. Əziz izləyicilərimiz, artıq yeməyimiz hazırdır. Çox ətirli qoxusu var. Siz də bişirin, afiyətlə yiyin. Məni izlədiyiniz üçün hamınıza minnətdarlığımı bildirirəm. Kanalıma abunə olmağı unutmayın.